私好きな人がいるの くとしたらこの空の向こうまで行こう空のフレーバーが気持ちをひらめくだから日のフレーバーが毎日を変えていくずっとこのままで最後の出会い 気持ちを温める虹の色が毎日を変えて